Денес, почитувани дами и господа, ќе се обидам во овие 4 минути да допрам до сите македонски студенти за најактуелната тема во последен период, која е воено и главна тема на овој настан за европска интеграција наместо за европска миграција. Зошто 90% од вас, драги мои студенти, размислувате околу миграција во странство после студиите? Јас ќе ви ја кажам причината. Изгледа вие се сметате за неспособни. Да, неспособни се чувствувате непотребни во околината и не сте доволно храбри да го превземете првиот чекор за да ги подобрите вашите шанси за работа во Македонија. Зошто вие да не бидете првата генерација на македонски студенти што останале тука и ја направиле подобро место за живење за себе и зедните студенти после вас? Затоа што не верувате во себе, ете затоа. Се сеќавате ли на вашите соништа и планови да се оцелите од семејната куќа и да почнете да живеете сами, уживајќи го студентскиот живот максимално? Сигурно сте сакали да најдете работа покрај која ќе може да се журкате и да студирате истовремено. Но бум! Ништо од тоа не се остварило. Како се чувствувате, драги мои студенти? Сигурно не се чувствувате мизерно, нели? Но доколку се чувствувате мизерно, сега е вистинскиот момент да го промените тоа чувство. Борете се за, вас, за вашите соништа, но не со миграција, туку со интеграција. Во благодат.